Ну что, здравствуй, мир. Это мой блог. Что я буду здесь делать? Да черт его знает. Вообще, я собираюсь его снимать для себя, для истории, для друзей, для родных и для тех, кому это, в принципе, понравится. Буду немножко говорить о себе, о своей жизни. Сейчас я нахожусь в Турции, будет какая-то турецкая движуха, природа, походы, тревелинг, путешествия. И, в общем, все, что я люблю, да, я потихонечку само все как-то и правильно наладится, в общем. Сейчас я выхожу, надо доехать до центра города, в общем, встретить своего друга. Ничего себе у тебя Лучана какой. <laughs> Найдем. Зашли мы, значит, с э, Маратом покушать в одно местечко такое мясное-вегетарианское, очень вкусное. Сейчас покажу. Приехали в какой-то парк, называется вот так вот. Безовский парк, короче. И, кстати, вход бесплатный вход. Бесплатно вообще нормально. Вот такие чуваки здесь еще рады. Селка, селка. Ну, такая движуха здесь. Сейчас посмотрим, что, что здесь будет. Не переключайтесь. Мы приближаемся к водопаду. Ну, это не водопад, это фонтан какой-то. Надеюсь, там водопад тоже есть. курки здесь постоянно тусят, кушают. Это вообще их любимая тема в парке затусить. В общем, приближаемся к какому-то вьюпоинту. Сейчас посмотрим на город. О, -о, -о. О ребят, сейчас я полежу. нашли приключения на свою голову. Вот типа... А че? Поднимаемся, а тут... так, в общем, продолжаем подъем. Ну, вот такая вот обзорочка будет у вас. что это тут делаете? Что вы тут делаете? Я скидываю видос, друзья, чтобы они радуются с нами всему происходящему. Так, скажите, а вот вы когда-нибудь видели вот такую штуку, короче? Это типа настольный футбол, только, только живой. Ну, в смысле, ну вы поняли. А так здесь еще вот можно полазить. Веревочный парк есть, короче. Естественно, платная штука. Но такое, не прям, типа, мощный. Бывало, бывало видал и помощнее. общем, идем, пытаемся куда забраться на какую-то вершину. Вообще хотим э, закат посмотреть. Вообще посмотрим, получится нет. Короче, смотрите, какая красивая экспозиция. Здесь просто концерт. Концерт.